Nimekuletea simulizi ya miji miwili iliyoteketezwa na moto na Mungu mwenye hasira, dhambi ya ulawiti iliyoteketeza watu wa Sodoma na Gomora, miji yenye starehe na anasa za kutisha. Hadithi ya Biblia kuhusu Sodoma na Gomora inaonekana kuwa ndoto. Kwa hakika, hadithi ya miji miwili iliyoharibiwa na moto na kibiriti kwa ajili ya tabia ya dhambi ya wakazi wake inaonekana kuwa ya mbali. Hata hivyo, wanathibitisha ukweli wa uwepo kwa miji miwili na kifo cha kutisha. Hadithi ya Sodoma na Gomora inatuonyesha kipindi cha mwanzo wa historia ya Wayahudi, muda mrefu kabla ya watu wa Israeli kukaa katika nchi ya ahadi. Mababu na Wayahudi walikuwa na maisha ya kuhamahama sana, kufanya biashara na majirani. Walihama kutoka mkoa mmoja mashariki ya kati hadi mwingine kutafuta malisho mapya na mifugo. Kiongozi wao katika wakati wa Sodoma na Gomora alikuwa mzee Ibrahim aliye Anaheshimiwa kama baba mwanzilishi kupitia mwanaye Isaka na Wayahudi wote na kupitia mwanaye mwingine wa Ishmael na Waarabu wote. Ibrahimu ana jukumu kubwa sana katika Agano la Kale na Qurani, ambapo kimsingi hadithi ya maisha yake ni sawa. Ikiwa tutatafasili mpango wa kibiblia kihalisi, matukio yote yanayoelezwa yalifanyika karibu mwaka elfu mbili na mia. Ibrahimu anazaliwa katika Uru ya Wakaldayo ambayo kiujumla inachukuliwa kuwa jiji la Sumeri la Uru kusini mwa Mesopotamia, ambapo ndiyo Iraki ya leo. Familia yake inahamia hadi kutoka huko Haran ambapo baba yake alikufa. Ilikuwa kama wakati huo kama vile Mwanzo kumi na mbili kutoka moja hadi tano inavyosema, ambapo Mungu alimfunulia Ibrahimu hatima yake. Ibrahimu ilikuwa ni kuondoka Mesopotamia na kuhamia Kaanani. Nami nitafanya kutoka kwao kwa watu wakuu, nami nitakubariki na kukutukuza jina lako. Akimchukua mke wake na jamii yake, Lutu pamoja na watu wa nyumba yao, Abrahamu alienda Kaanani na kuanza kufuga ng'ombe. Kati ya wachungaji wa Ibrahim na Lutu walikuwa na migogoro ya haki ya utawala wa malisho. Hivyo Ibrahim alipendekeza kutengana. Lutu na familia yake walisafiri kuelekea mashariki zaidi hadi nchi ya tambalale, upande wa pili wa bahari ya chumvi ambapo kwa sasa ni Jordan, na akapiga hema zao karibu na jiji la Sodoma. Uwanda huo ulitiwa maji kama bustani ya Mwenyezi Mungu, kama nchi ya Misri. Leo ni eneo hilo la jangwa lisilo na hewa ya joto sana, na rasilimali zake ni miji mitano yenye ufanisi kwenye tambalale: Sodoma, Gomora, Seboimi, Adam na Sigori. walitawa ilitawaliwa na wafalme watano na walikuwa na nguvu na mali ya kutosha kushambulia na kushinda muungano wa utawala wa Mesopotamia. Kulingana na kitabu cha Mwanzo, haya yote yangebadilika kwa siku moja. Biblia ilizungumza kila wakati kuhusu uovu wa wakazi wa miji mitano, hasa Sodoma na Gomora. Siri ya upotovu huu ambao kwa sasa mwelekeo wa upotovu wa kijinsia bado hauko waziwazi kabisa. Miongoni mwa dhambi za Walawiti iliwafikia ilikuwa katika mstari wa mbele, na anguko lao liliharakishwa tu na dhuruma ya malaika ambao Lutu mtu kwamba Mungu alikuwa amewatuma kuadhibu miji hiyo. Lazima wakusanye familia yake mara moja na kutafuta kimbilio katika familia na kuondoka bila kesi yoyote kutazama nyuma. Luti anamchukua mke wake na mabinti zake wawili, wanaondoka jijini ambalo hivi karibuni linageuka kuwa gofu la kuvutia sigara. Mkewe kama unavyomjua, alikiuka marufuku kugeuka akatazama nyuma na kugeuka kama nguzo ya chumvi. Binti za Lutu pamoja na baba yao walikimbilia katika pango la mlima, waliogopa kwamba wao ndio watu pekee walioishi duniani. Kisha kufuatia vurugu magugu ya rangi, lakini sio vyema kabisa ambavyo hupatikana mara nyingi. Katika maandiko ya Agano la Kale, binti za Lutu kutoka kwa Lutu walimlevya baba yao na kulala naye kwa zamu, hivyo wote wawili walipata watoto wa kiume kutoka kwake. Wana hawa wakawa mababu wa Moabu na Waamoni, kabila la yordan ambapo hatimaye wakawa maadui wa kuapishwa na Waisraeli. Baada ya hapo, hatusikii kutoka kwa Lutu tena kuhusu Ibrahimu. Alitazama msiba huo akiwa mbali sana na Palestina ya Kusini. Alitazama upande wa Sodoma na Gomora, aliona tazama moshi unapanda kutoka duniani kama moshi wa tanuru. Miji yote ya uwanda iliharibiwa na Mungu mwenye hasira. Haijalishi ni jinsi gani unachukulia hadithi hii, imejaa maelezo ya kupendeza kuhusu binti zake kwa uwazi wa hadithi ya maadili ya Kibrania iliyobuniwa na dhumuni la karibu ni kuchekesha, kueleza nini maana ya maadui waovu wa Israeli kutokana na kabila la Moabu na Waomani waliokuwa wakihisi kwa njia ya mfano. Si vigumu kukisia asili ya wazo la kumgeuza mke wa Lutu kuwa nguzo ya chumvi. Bahari ya chumvi ina chumvi nyingi sana hivi kwamba samaki hawawezi kuhisi ndani yake, na mwambo wake una safu nyingi za chumvi ya hali ya juu zaidi, kufanana na bahati mbaya kati ya moja ya nguzo hizi, na umbo la mwanadamu linaloweza kutoa hadithi juu ya mtu aliyegeuza kuwa nguzo ya chumvi. Maeneo haya ni tajiri sana katika thurufuji ya asili ambayo wakati mwingine hupatikana kwa namna ya mipira midogo midogo. Sasa hali hii inaweza kutokea ikawa kwamba Mungu alileta mvua ya kiberiti na moto juu ya dunia. Mpangilio na hadithi ya Sodoma na Gomora katika hadithi ya mataifa mengine, kwa mfano katika hadithi za Kigiriki Orford anaweza kumwokoa mke wa Eliud kutoka Hades na masharti ya kwamba hata tazama nyuma wakati akiondoka ulimwenguni. Alitizama nyuma na Orpheus akampoteza milele. Hadithi ya kutembelewa na malaika wawili inafanana sana na hadithi kutoka katika hadithi ya kale. Katika simulizi ya mshairi Ovid inasimulia jinsi Mungu wa Mercury na Jupiter ambao walikuwa na fomu ya wanadamu walikuja katika jiji la Phrygia na walishangazwa sana na uadui wa wakazi wa eneo hilo wa kupitiliza kiasi cha kutendewa vibaya na Mungu wa jiji lote iliyoharibiwa na kuwaacha maskini wachache tu waliopokea nyumbani mwao na kuwapa chakula. Sodoma na Gomora walikuwa kweli kwenye bakuli la unga. Zaidi ya hayo, zilijengwa kwa kosa kubwa sana. Sasa inazidi kuwa wazi kwamba uharibifu wa Sodoma na Gomora ni kipande kidogo cha fumbo kubwa zaidi. Miji miwili ambayo hutajwa kwamba katika Biblia ilihusishwa hasa na upotevu wa kipekee wa wakaaji wao. Katika kitabu cha Mwanzo kinaelezwa kuwa miji ya uwanda ambayo Mungu aliharibu kwa moto na kibiriti. Miji mingine miwili Adam Adam na Sebeomu ilikaribiwa pia na Mungu, na Mungu akaokoa watano Seogi ili kuwapa Ibrahim na Ruti na binti zake wawili wapate kimbilio huko. Kwa kuto kumtii Mungu, mke wa Luti alitazama nyuma katika Sodoma iliyokuwa inakaribia kufa na akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora baada ni mji maarufu, miji miwili ambayo ilitajwa katika Biblia ilihusishwa sana na upotovu wa kipekee wa maukaji wa wakaaji wao. Katika kitabu cha Mwanzo imeelezwa kuwa miji ya uwanda ambayo Mungu aliharibu kwa moto na kibiriti. Miji mingine miwili maskini Adam na Seboum iliharibiwa pia. Mungu akaokoa watano Seogi ili awapewe Abrahamu na Luti na binti zake wawili wapate kimbilio huko. Wakati wa kutokumtii Mungu, mke wa Luti alitazama nyuma katika Sodoma iliyokuwa inakaribia kufa na akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora, baada ya miji maarufu zaidi kibiblia, ambayo imekuwa ishara ya ulimwengu wote wa upotovu na uasherati na adhabu ya kimungu. Sodoma inahusishwa sana haswa na dhambi ya kilawiti, lakini miji hii yote miwili iliyotofautishwa na upotovu wa wakaji na unyanyasaji wa wageni. Kulingana na umoja wa hadithi, mengine ilipewa kitanda hapa, urefu ambao ulipaswa kuendana, viungo vilivyokuwa virefu sana vilikatwa na vifupi vilinyooshwa. Mahali hasa mazingira ya kuangamiza kwa Sodoma na Gomora hadi sasa ni fumbo. Kulingana na Biblia, walikuwa kwenye mwisho wa kusini na unyongovu uliozungukwa na milima, bonde la mto Jordan na bahari ya chumvi iliyokuwa karibu mita 400 chini ya usawa wa bahari. Ambi ya ulawiti ya miji hii miwili Sodoma na Gomora ilipelekea Mungu akawasha kibiriti katika mji huo na moto ukawaka na kuteketeza kuteketeza eneo lote. Mpaka sasa imebaki ni magofu tu ya kuvutia sigara kama ambavyo wenyewe wanasema.